A few moments later. What's up mga kanyanis? Ang ating challenge ngayon ay Word Combination Food Challenge First Challenge February Yes! Let's start! 3, 2, 1 Hello mga kanyanis! Pro to 5 subscribe! Yun. Ang challenge na ito ay i-combine natin yung pagkain i-rate natin, i-rate 1 to 10. Yes. First natin at first natin ay at <laughs> ito hotdog at peanut spread. Wait Yan. Ito guys. Dami. 3, 2, 1. Sarap. Bakit masarap? ang Saan ko ay ito lang. <laughs> Red natin ito sa 7. 7 over 10. Mm. Masarap talaga. Next natin ay rice at pinas spread. Pinas spread ulit. <laughs> Ito, wait lang natin na ito. Ito, may kanina. Inanda ko kanina. <laughs> Sarap talaga guys. Promise. Ito. Yan. Yan. Meron na. Mm, bakit masarap? <laughs> Woo! Wait lang. Plate natin ito sa 6 over 10. Mas, masarap yung hotdog at ito. <laughs> Next natin ay, wait lang, kukunin ko muna. Yan mga kanjeres. Next natin ay suriso at mang Uh. Ito, suriso at mang Wait lang. Buksan muna natin yung mang Tapos lagyan natin kunti lang. <laughs> Yan guys, meron ako eh. Mulo. <laughs> Let's go. asim asim ito ito ito rate natin ng 2 over 10 2 lang next natin ay ito pa rin Mang Tomas at <laughs> Wait lang Mang Tomas at suka. Let's start. What's up mga kandiris? Ito na. Mang Tomas at Mang Tomas at suka oh. to. Umusin muna natin yung tubig. pang ilan na to? Magtatlo? Oo, oh, magtatlo. Ay. Oo, magtatlo or pang-apat. Uy. Oh my! Wait lang guys, may isa Ay, ito na. <laughs> Let's start mga Hmm. Wait lang. Shopee! Sino yun? Ma-Shopee sa CP. Ito guys. Yan. Kita nyo ba? Ah, si mga fiddles dito. Basta, kapit natin sa 2 pa rin. 2 over 10. Ah! Next natin ay alcohol. <laughs> Joke lang. Hindi yan pwede. Next natin ay wait lang. Last natin, kois, ay gatas at coke. <laughs> Let's start. Kukuha muna tayo ng coke at gatas. 3, 2, 1. Ito. Coke at gatas. Yawn. Yan. Uy. Parang masarap to ah. Uy. Ito. Yung nalalasahan ko ay coke lang. <laughs> wait lang. Mix natin. Mix natin. Wait lang. At ito guys. Yan na. Ah. <laughs> orang Sudilak Rate natin sa 5 5 over 10 Yan At yan lang matapos ating challenge mga kinjeris Mag-comment kayo Next challenge natin 25 k subscribe Yes! Yan mga kinjeris Bye bye See you to in next vlog Peace.